Este vídeo vai a tratar de como se instalan aplicacións en Linux, concretamente nun sistema baseado en OpenSUSE con escritorio Plasma. Linux instálase normalmente eh, a, facendo uso de distribucións. As distribucións son paquetes feitos por compañías, comunidades, grupos de usuarios ou calquer persoa que proporciona unha maneira de instalar Linux no teu computador unha selección de paquetes de programas que se instalan con Linux para o uso que se lle dé á distribución en función do seu propósito, por exemplo, unha distribución de propósito seral, pois tende a proporcionar software como unha suite ofimática, un visor PDF, un visor de imaxes, é así unha, unha suite eh, unha distribución para enseñería pois proporcionará software de CAD, eh, software así especializado para, para algún área de enseñería. Ese software eh, non é máis que a selección feita por unha serie de persoas que consideran que o usuario da súa distribución é o que necesita para funcionar. Pero, evidentemente, é moi probable que o usuario necesite algún, pro, algún programa que eles non consideraron que deberían instalar por defecto. É evidente que poderían curarse en saúde e aumentar o número de programas, pero o único que farían sería ter un número de programas inmanesable que a maioría dos usuarios poden non necesitar. Evidentemente, se necesitas unha unha distribución de propósito seral, non instales unha distribución de propósito moi específico, porque os programas que necesitarás engadir van a ser moitos máis. E ao revés, se instalas un OpenSUSE como este, pois non esperes que traia eh, aplicacións de seguridade, e auditoría informática, e o último instalado por defecto, tras os que instalar ti. Hai que ter en conta o tamaño da comunidade, o número de persoas que se encarguen realmente destas labouras, de seleccionar software, de probar software, de proporcionar actualizacións a dito software, parches e todo o demais. Vale, En Linux, eh, típicamente os programas veñen divididos en, en ficheiros de tipo paquete. En Linux chamamos paquete. Un paquete pode ser un, un ficheiro .rpm, un ficheiro .dev, un ficheiro .tgz e, algo, e, un, e unhas cantas máis variantes que hai por aí. Estas son as principais. Os ficheiros .rpm son ficheiros que utilizan o formato definido por Red Hat, e de feito RPM significa Red Hat Package Manager. .deb significa Debian Package. Esto Quere dicir que o que temos son unha serie de ficheiros que eh, podemos instalar no noso computador facendo uso das utilidades que a distribución teña para, para tal tarefa. Nos temos un paquete, por exemplo, un paquete para un programa CAD. Ese programa CAD podemos instalar no noso computador. A veces un programa pode requerir varios paquetes e outras veces pode consistir nun só paquete. En calquera caso, normalmente estes paquetes incluen algo que chamamos dependencias. As dependencias son, por decirlo de forma grosera e fácil, pois partes do programa que non veñen co programa, que poden ser comuns a outros programas. Por exemplo, eh, unha utilidade para abrir un ficheiro. Os programas non teñen todos un, unha parte do programa que se encarga de abrir un ficheiro. E iso fai no o sistema operativo, neste caso Linux, e incluso con ferramentas do escritorio, neste caso Plasma. Plasma ten uns cadros de diálogo que son proporcionados por, o, por Plasma e que os programas poden utilizar para abrir ficheiros. Despois, o programa sí que tratará o ficheiro que abra da maneira adecuada, pero en xeral esta, esta vista a proporciona o escritorio. E o escritorio, a súa vez, chama o sistema operativo. Ben, as dependencias son eh, Para ser máis concreto, son librerías específicas que pode necesitar un programa. Se si instalas un programa para guardar, eh, por exemplo, para validar certificados digitais, pois probablemente necesites unha librería que poida manipular os, certifica os certificados digitais do DNI electrónico español, por exemplo. Vale. Disto encárgase o, o paquete. O paquete é unha das súas funcións, dispor esta información. E as utilidades dos, dos, eh, da distribución de turno son as que deben de encargarse de resolvelas. Ti instalas un paquete, che di necesito, necesito tal librería, tal librería, tal librería. Entonces o, a utilidade pois, se encarga de instalar esas librerías e instalar ese paquete unha vez que están instaladas as librerías. Ben, esta é a idea que, que hai detrás dos, detrás dos paquetes. Eh, un paso máis adiante na xestión de paquetes é usar repositorios. Os repositorios son lugares en, típicamente en internet onde se gardan coleccións de paquetes e a información suficiente para instalalos e Mm, dependendo da distribución, pode haber moitos tipos, pode haber eh, incluso repositorios de, usu de usuarios persoais, tamén podes crear o teu propio repositorio, se usas un DVD de instalación, pois pues, eh, iso é un ten o seu propio repositorio para que poidas instalar paquetes desde aí. A idea dos repositorios é a mesma que se utiliza nos sistemas iOS e Android para as tendas de aplicacións. As tendas de aplicacións non son máis que sistemas gráficos moi chulos, ou menos chulos, según o gusto de cada quen, pero no que ti podes buscar aplicacións, seleccionalos, e unha vez que os seleccionas, pois simplemente os instalas. Alguns poden ser de pago, outros non. Vale, iso é o concepto de, dist de distribución. e o concepto de repositorio. A idea de, do Play Store pois non, é moi, non é moi diferente da idea de software.opensuse.org. En software.opensuse.org temos unha lista das aplicacións que hai en un conxunto de repositorios de, que están baixo o dominio opensuse.org. Concretamente estarían en rep, repos, si no me equivoco, opensuse.org. Aquí estarían repositorios, este serían los repositorios que hay, incluyendo los persuais que deben estar aquí. Estas son xente pois, que traballa con OpenSUSE ou que ten un repositorio en OpenSUSE e eh, que teñen aí o seu software. podemos ver pois basicamente todo o que hai aquí podríamos acceder aos ficheiros e, desca e descargalos e instalalos desde aquí pero esta idea é moito máis cómoda e atractiva e de feito, pois, como xa dicen é eh, o que utilizan Play Store e, e a tenda de, de Apple aquí pues, simplemente das a clic o abriría e xa está este caso vamos a esta distribución que teño instalada eu, a versión, esta que se vai a publicar, esta é a versión Rolling Release. Entonces pinchamos aquí. Esa nos di como que o vai instalar. Abre unhas aplicación A diferencia das tendas é que este proceso fai preguntas nas tendas. Unha vez que das a instalar, pois pues non suele haber ninguna pregunta exemplo, queres manter o repositorio, no, porque xa estás suscrito, seguro que queres instalar iso, si. Sí. A clave e eh, aí lanzaríase a, a descarga e instalación do paquete e das dependencias que necesitase. Realmente é moi sinxelo, unha vez que, que o coñeces, non ten ningún misterio. Por que di entón que, eh, que instalar software en Linux é máis difícil que en, que en Windows? Primeiro, porque antes sí que é certo que había moi pouco software disponible para Linux comparado con Windows. Curiosamente, había máis ou menos o mesmo software para Mac, pero eh, nadie se queixaba do software para Mac. Pero son apreciacións subjetivas dos usuarios usuario de Mac non esperaba ter máis aplicacións, pois non tiña máis aplicacións. O usuario de Linux estaba acostumado a ver en internet centos de, de, de foros e de, de xente que fala de tal e cual software, eh, pero cando quería instalalo, pois se atopaba que non estaba cómodamente disponible para a súa distribución. Iso que... Eh, Porque Por que se falaba entonces disto? Ben, pois en Linux ti podes ter o teu paquete no sistema de, da túa distribución. Aquí vemos, por exemplo, que en, que en OpenSUSE podes conseguir paquetes para un montón de distribucións, incluso cousas que non teñen nada que ver con SUSE. Pero eh, a pregunta é se si non está disponible para a túa distribución. Se si non está disponible para a distribución poden pasar varias cousas. Que este disponible para unha distribución diferente, por exemplo, para Debian. Se está disponible para Debian e non está para OpenSUSE, un usuario de Windows podría pensar que debería ser fácil de instalar. Pero a resposta ten moitos matices. Na práctica, para un usuario que non ten moito coñecemento, instalar software de Debian en OpenSUSE ou en Red Hat calquera outra que non sea compatible con Debian era bastante arduo inda que se pode facer tamén outra cousa que pode que podía influir moito é que algún software realmente difícil de instalar incluso en Windows e incluso hai empresas que o instalan software moi profesional, RP, software moi específico que eh, sole requerir certo coñecemento e certo tempo por parte do usuario para ser instalado é que algunhas empresas, pois iso incluso teñen tarifas, xo eh, instalan, esa está para evitar que ti teñas que de que aprender a instalalo ou eh, dispor do tempo preciso para facer todas as configuracións, según o programa que sea, etc. Isto non nos convertía tampouco en difíciles, de instalar. Pero eh, a veces o usuario pues tiña que dedicarlle bastante tempo a ir facendo todas e cada unha das configuracións específicas que estaban sin facer para que funcionase no seu equipo concreto, porque de nada vale que lle sirva ao veciño se non che funciona a ti. Entonces o usuario descargaba o software, a veces incluso tiña que compilalo para que pudese executarse, unha vez que o instalaba, pois eh, tiña que configurar algún parámetro ou incluso usar un servidor de base de datos ou unha morea de cousas que podían ter que facerse. Ben, eh, por que? Pois porque o tempo e diñeiro tamén para a empresa que o produce, ese software. entonces a empresa o proporciona gratis a maior parte do seu software ou incluso todo, Ver a cambio, eh, certas cousas pois, se limitan a non facelas e eh, que esperan que as fagan terceiros ou o propio usuario. A cambio, tes un, un fato de software grat completamente gratuito que de outra maneira non, non disporías del. Ben, volvendo a OpenSUSE, aquí utilizamos a, o sistema web, o sistema, pois, por, que digo eu por que é semellante as tendas de aplicacións dos móviles, pero non é o principal sistema para instalar software. A comodidade que ten é que podes vir aquí a software OpenSUSE e buscar un paquete e xo buscar un montón de, de repositorios. Por un lado, Por un lado, os paquetes .rpm en OpenSUSE manésanse utilizando unha aplicación chamada Zipper. Zipper é un programa que se utiliza en modo terminal, como vemos aquí, que permite eh, manipular paquetes, repositorios, engadir repositorios, podes ter unha lista de repositorios, de de 5 repositorios, de 10 repositorios, de 20 repositorios, dos números de repositorios que consideres oportuno. Entonces, o que fai Zipper é eh, mane manesalos. Entonces, ti buscas, ha desinstalar un paquete, el busca en que repositorio está, que software, que dependencias requieren instalarse, e incluso si hai que ir a algún repositorio diferente a buscar alguna dependencia que non esté instalada ten unha memoria de opcións e é unha típica aplicación de terminal que si ben é bastante sinxela de usar algúns usuarios pode chamarlle eh, a atención ou ser incluso difícil ao principio si ciberse per se eh, como he llamado o este ben, non é que sea difícil de utilizar, pero non dese ser un sistema de terminal, eu utilizo a veces, a veces é máis cómodo utilizalo, a veces non. Ben. OpenSUSE utiliza Just para casi todo. Just é unha especie de panel de control na que hai unha morea de aplicacións que que che permiten configurar distintos aspectos do sistema. Entre elas hai unha aplicación de xestión de software. Hai outra para manter actualizado o sistema, hai outra para simplemente configurar os repositorios de, de software. Vamos a abrir a de xestión de software. A de xestión de software é unha aplicación a que, tip, a que tipo podes buscar un paquete e instalalo si por exemplo, instalas un e non están instaladas as dependencias, pois el se encargará el se encargará de buscalas e de instalalas. Por exemplo, aquí temos que para instalar este procesador de textos básico, AbiWord, se o instalas, el che vai a recomendar AbiWord Docs, que traerá a licencia, algo de axuda e, e demais, e instalará todos estes paquetes como dependencias, software que necesita para funcionar. Unha gramática, unha gramática en inglés, bueno, pues pois a mellor prefiro en castelán ou en galego, traduccións, porque o meu sistema está en galego e non vai valer en inglés, e, e unhas cantas librerías máis. Esta é a idea, non ten maior historia e non é moi diferente que, que o que se fai aquí. Aquí se abre un fichero con unha aplicación específica que o que fai é ver o que ten que instalar para eh, que se para instalar o paquete que lle pediches e abre unha aplicación que non é diferente a esta simplemente non ten esta parte da interfaz porque isto xa está feito evidentemente pero cando comeza cando falla a instalación pois é de feito a mesma a mesma a mesma aplicación. Vale, esta aquí podemos facer búsquedas de moitas maneiras. Temos patróns que nos permiten buscar programas que funcionan en grupo. Por exemplo, o escritorio en sí o escritorio en sí, aplicacións do específicas do escritorio como o visor de imaxes ou o visor de PDF e demais, os gestores de ficheiros, outros escritorios que hai, vemos que temos varios para lesir, programas multimedia, tantos que forman parte da, da instalación ao instalar Plasma como outros que poidamos querer instalar, software de oficina, software gráfico, algún xogos para pasar o rato, etcétera. Estes son paquetes de desenvolvemento para poder compilar software, etcétera. Tamén a podemos ver por grupos, que son eh, parecidos patróns, pero eh, non podes instalar o grupo, simplemente agrupa todas as aplicacións que son do mesmo, do mesmo tipo. Mentras que aquí é unha selección específica. Por exemplo, se vamos aquí a gráfico, esta selección de software gráfico da distribución, mentras que aquí todos os programas e librerías gráficas pois son todos estes. Podes ver cada repositorio concreto, aquí en esta instalación teño este repositorio que é o principal que trae o software da instalación este, este é un repositorio de, de actualización o main non varía co tempo son os paquetes tal cual están tal, tal cual están na, na propia instalación na propia distribución digamos se presenta mañán a distribución 20.1 e eh, inclúe o software que veña aquí. E aquí irán as actualizacións do software que hai aquí. Eh, alguén pode pensar que ao mellor con un repositorio chegaba, pero as actualizacións varían no tempo. E o que se pretende é ter o software base da distribución sempre disponible, tanto por si unha actualización non che funciona, se hai problemas con ela, como si queres saltar unha actualización e non actualizar hoxe, senón actualizar o mes que ven, cousas así. Non hai moi... Aquí hai outro repositorio que a diferencia de este é para software que non cumple os criterios de, de software libre da distribución. Normalmente son temas de patentes, como pode ser este. Aquí temos software propietario directamente típicamente de software, es software abierto, na maioría dos casos, pero a veces pode estar afectado de patentes, de, de, de licencias extrañas, entonces non se considera libre e se mete aquí. E as súas utilizacións van aquí. Este foi o medio de instalación. E isto é un repositorio de software de Python, que é un lenguaxe de programación interpretado, moi chulo, eh, que instalei para instalar un software para de prova. Vale, non hai moito máis. Desde aquí podemos acceder á aplicación de repositorios que mencionei antes, que está aquí. E engadir repositorios, quitar repositorios. Podemos engadir todo este tipo de repositorios. Si temos un DVD con un repositorio de, de software, se temos un disco duro no que temos un repositorio de software, se temos unha imaxe en ISO un repositorio de software, se, se é un servidor HTTP, HTTP, HTTP que é cifrado, eh, por Samba, que por exemplo con, se estuvera nunha máquina de Windows, se estuvera nunha máquina calquera da rede, accesible por CPT, ou lle especificas unha URL concreta. Os repositorios da comunidade son unha pequena lista, unha pequena selección do software en función do software que tes instalado, máis ou menos, pois a, de, a comunidade que mantén a túa distribución, pois suxíreche que instales estes. Este de feito está, estes tres de feito están, entonces podes este, este tamén, podes instalar este repositorio que é moi útil, ten unha morea de software. Este software libre, pero eh, É moi parecido a este repositorio, é software que non cumple algún requisito, pero eh, coa diferencia de que aquí pode aplicar as leis, leis locais de algúns países. Por exemplo, nos vellos tempos non podías ter eh, un encriptador de vídeo que está en este repositorio de aquí para poder ver vídeo de VD. eh, software MP3, por exemplo, que non podía estar aquí, porque tamén incumple unha, pat unha patente, pois tamén estaba aquí. Eh, non é moi fácil distinguir este de este. Aunque aquí hai unha morea, un fato de software mantido bastante interesante. Driver si tes unha gráfica NVIDIA, actualización y probar, pues se describe bastante bien, ¿ok? Etcétera. Especificar una URL, pues nada, ves aquí. Y dices, pues este, engádeme este repositorio, por ejemplo, o Flyer. Esto es una distribución muy baixa, pues posiblemente no haya una nova. Entonces vamos aquí, pues sí que hay, entonces se engadiría así url year. tan sinxelo como iso pois a url dase un nombre e xa tes a túa, o teu repositorio utilizan un certificado digital allí dis que confíe en el e xa está A idea do certificado digital é que todos os paquetes que hai nun repositorio, cando os descargues, o software proba si é o mesmo que se supón que debería ser e que nadie dou un cambiazo. Cousa que non é a primeira vez que sucede en algunha distribución e que é unha característica de seguridade que en Linux é básica. Alguén pode ter acceso a un repositorio, alguén pode cambiar un programa e simplemente, se non coincide co certificado, con non insta o software protestará e entonces con non instalalo pois xa está, si descargas software para, para firma electrónica, por exemplo, ou otros pequeños software desarrollado, por exemplo, en España, pois seguramente acabes instalando mmm, algúns programas nos que tienes que dicir que confíe en algo que realmente non coñeces. E que fiar do autor do programa. O cal, pois ten o seu en Linux ten o seu aquel. En Windows é máis habitual, Por iso se sole dicir que, Win que Windows é máis inseguro, non tanto o sistema en sí, que tamén, pero non tanto, senón a, a costume dos usuarios de instalar software de sitios descoñecidos. Aquí normalmente vas a un sitio concreto, que serían os repositorios da distribución, engades o repositorio, co seu certificado digital e instalas o software de aí e te olvidas. Xa está. vamos a falar de todas as particularidades nin de todos os detalles de, deste tipo de cousas é simplemente por mencionalo por suposto este sistema é máis visual non necesariamente mellor vamos a instalar isto para mostrar como se fai é unha instalación relativamente pequena paquete, 12 paquetes descargados, instalar, pim, pam. E unha vez que se instala, pois atas o teu software disponible. Fácil. Cando o software non está disponible na distribución, como dicíamos antes, pois poden pasar varias cousas caso máis sinxelo é que o software este dispoñible de todas formas. Por exemplo, aquí temos dispoñible o binario que ven aquí. Este é un paquete que inclúe unha versión compilada deste navegador que podes descargar. Paquete compilado e comprimido vamos a descomprimir así vai levar máis tempo descomprimilo que descargalo aquí temos o noso paquete con todo o software necesario para funcionar entonces isto podelo extraer a unha carpeta por exemplo aquí podríamos ter propios. Eh, descargámoslo ahí. Pim, pam. Ahora nos extrae ese paquete ahí. No é moi diferente aos que veñen en Windows empaquetados como zip ou como RAR ou 7 zip modernamente. Esa está. temos o noso software e simplemente pois, o executamos, creamos un acceso onde queiramos, etc. Facer unha mostra, vai protestar un pouco no, porque estaba o software aberto, entonces seguramente o que faga sea crear un perfil diferente, dar aviso, esa está. Las abrimos así. E aí o temos. Sen problema ningún. aprovecharlo. Eso está. Crearíamos un acceso, un con un escritorio, unha entrada no menú, o que sea, xa teríamos o noso programa funcionando. O problema é que a veces o software non está non ven neste formato compilado. entonces pode pasar que o teñamos en código fonte ou que teñamos en, por exemplo, disponible para Debian. Hai algúns paquetes concretos que é máis fácil, ter, se os tens disponible en Debian, abrilos, convertilos e, e pasalos a RPM e outros é máis fácil compilalos. Compilalos suele ser bastante fácil. Todos os programas para compilar suelen ter un ficheiro install, un ficheiro readme, que hai que ler e que che en contar máis ou menos como hai que instalalo. Naturalmente, se si non sabes O seu é aprender algo sobre o proceso de programación e de compilación para saber o que está sucedendo e que os mensaxes que che poida dar de que necesita unha cousa ou outra non te sorprendan demasiado. Pero bueno, moitos funcionan simplemente executando comandos, pois do tipo punto barra configure, make, sudo make install. Isto expón no, no ficheiro install, o software se instala así. E con iso se instala é eh, bastante normalmente bastante doado. O problema disto é que as dependencias te las que instalar antes e non hai ningún programa que che diga que as instales. Simplemente vai dar error. Entonces, por exemplo, o punto configure pois é un, unha utilidade que, entre outras cousas, comproba as dependencias. Pero vai che dar un error, vai che dicir que falta tal librería. E é asunto teu buscar cal é esa librería, en que paquete está e instalala e incluso compilala si no está disponible en paquete. Esta é a parte que se sole aso asociar con programa de, de Linux. E por iso se, inda se di que sole ser bastante difícil porque tal. Pero bueno, este non é que sea difícil, sino que o precio de ter moito software libre, gratis, é que a veces tes que facer ti certas cousas. En canto ao software, por exemplo, os repositorios que vimos antes que teño configurados, que serían estes que están marcados como activados, main, udate, no open source, udate no open source, este podemos desactivar porque realmente está aquí e aquí aunque bueno, este se o tes pode non requerir usar internet e a veces se si tes unha conexión lenta ou estás no medio monte ou cosas así, pois a mellor prefires instalalo desde outros problemas coa rede prefires instalar desde aquí que non desde aquí e este repositorio que teño aquí outros poden ter outro repositorio de, por exemplo, de, de LibreOffice para ter versións máis novas eh, ou para ter software CAD, de enseñaría ou que sei repositorio que, que, que queira ter que os repositorios que, te, que teña ese usuario o Pacman, libdvd, CSS, etc. Vale, eu teño estes cinco, non? Estes cinco conteñen todo este software. Estos son actualizacións que están disponibles, que debería actualizar. Pero como unha máquina virtual que só utilizo para probas, pois tampouco Este é o software que teño instalado. Realmente hai máis. Pero este está instalado. Todo isto está instalado. Todos son paquetes, librerías, no, todos son algo. En Seral, pois, calquer distribución a súa instalación básica instala unha boa so, un bofato de software e é fácil instalar outro bofato de software. Por exemplo, software oficina, todo esto está instalado, suite ofimática, LibreOffice, diccionarios, eh, o Visual PDF. Aquí pues sería todo software de, de programación, compiladores, lenguajes de programación, etcétera, software multimedia. Por ejemplo, necesitamos Blender. Blender está en la distribución. necesitamos FreeCAD. FreeCAD está na distribución. E así, un montón de, de software que está disponible para a túa distribución de forma bastante sinxela. outras ocasións, o software de algunhas empresas si xa está disponible para para Linux. Por ejemplo, esta, este software. Pues ves aquí, eh, donde pongo Linux, pues lo que tienes que ver, a diferencia de aquí, que simplemente te limitas a descargar el software, eh, eso está. Aquí, pues tienes que elegir el tipo de software que quieres instalar. Pues ven Red Hat Pack, un Red Hat Package Manager, un Debian Package o un TGZ Package. caso de OpenSUSE sería o RPM e descargámoslo ou abrímoslo, por exemplo, con descubrir que un software que pretende ser algo para, a medio camiño da tenda es, da tenda de software das de iOS e demais e esta aplicación de aquí e o, e o propio Just entonces descubrir vamos a executalo para ver como é esta sería a pinta que ten así carga ben entón aquí iríamos buscando os aplicativos que hai por tipos se queremos instalar un software calibre que te permite manipular ebooks, una ferramenta de diagramas, un procesador de todo pantalla sin distraccións un software de publicación tipo, tipo Adobe Maker, pues esto para o mismo, aplicacións de oficina, pues isto é un, para unha ferramenta de control contable, máis visores PDF, e, eh, e bueno, un montón de, de cousas. Vale, isto pretende ser unha unha aplicación máis sinxela, máis cómoda de utilizar, pero bueno, ten as súas cousas. A maioría dos usuarios de Linux estamos acostumados ás ferramentas que hai e non nos acaban de convencer moito estas innovacións. Así que probablemente cando vesas por aí podes escutar deste comentarios bastante malos hasta xente que se limita a facerlle caso omiso como se non existiran. Pero bueno, está ahí, podríamos instalar esta, esta suite ofimática, una suite ofimática muy parecida a Windows, que pretende, a Microsoft Office, perdón, que pretende es abrir sin problemas os ficheros de Microsoft Office, e ser muy compatible a todos os niveis con Microsoft Office. Entonces, algúns usuarios podelles gustar, pero non é software libre. Isto é un software privativo, non libre. Si é moi imperativo, a compatibilidade con Office pode ser unha boa opción. Ademais, eh, a instalación básica é gratuita, pero eh, os usuarios de software libre pois preferimos utilizar LibreOffice, que, por exemplo, a min non me importa en absoluto a compatibilidade con Microsoft Office, e para a maioría de, imensa maioría de usuarios é máis que suficiente. Pode haber uns problemas de formato aquí a alá, pero non nada que justifique utilizar nin siquiera esta versión gratuita de da suite. Vale. E nada máis, isto é todo. Facer un vídeo sobre como se compila, pois requeriría o seu propio vídeo. Xa este está quedando bastante longo. E nada, usar software en Linux é moi sinxelo, É moi seguro porque os repositorios son, a súa certificación digital, son moi cómodos de utilizar e moi, e moi eficientes. Gracias e ata a seguinte.